In der Interaktion mit der Welt und mit seinen Mitmenschen spielt jeder von uns verschiedene Rollen. Je nach Situation variieren diese, wie zum Beispiel der laute Fußballfan am Wochenende mit seinen Freunden, der liebevolle Vater zu Hause mit seinen Kindern und der kritische Denker auf der Arbeit. Je nach sozialen Kontext wird von uns eine andere Rolle verlangt, bzw. haben wir gelernt, diese zu spielen und uns damit zu identifizieren. Heute wollen wir uns deswegen das Thema Rollen etwas genauer anschauen, um zu verstehen, was Rollen eigentlich für einen Zweck erfüllen. Mein Name ist Alex und das ist L-Typical. Bom, bom. Blub. Neben all den Rollen, die wir im Alltag spielen, fühlt es sich so an, als würde es so etwas wie eine Kernrolle geben. Eine Rolle, von der wir sagen, das ist unser echtes Selbst. Viele erleben dieses Gefühl in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, andere hingegen eher, wenn sie ihren Leidenschaften nachgehen, wie zum Beispiel der Musiker, der auf der Bühne steht und vor ihm hunderte von Fans, die ihn anjubeln. Wo sich jemand nach sich selbst fühlt, kann also sehr stark variieren. Und wie wir sehen, hat das Ganze gar nicht so viel mit der Rolle zu tun, sondern vielmehr mit dem Gefühl, welches wir haben in der Rolle. Gerade in deinem Leben gibt es sicher auch einen ganz bestimmten Kontext, wo du dieses Gefühl bekommst von, hier kann ich einfach ich selbst sein. In diesen Momenten fühlen wir uns echt, akzeptiert und vor allem verstanden. Es ist das schönste Gefühl in einer Welt, wo wir ganz oft das gegenteilige Gefühl vermittelt bekommen. Uns wie ein Alien in dieser Welt zu fühlen. Ich möchte an dieser Stelle ein wenig aus meiner eigenen persönlichen Geschichte erzählen, weil ich glaube, dass es hilfreich ist, um dieses Thema Rollen noch besser zu verstehen. Vor gut zehn Jahren identifizierte ich mich mit einer ganz bestimmten Szene. Und zwar der Metalcore- und Emo-Szene, die sich damals überall ausbreitete. Eine Zeit vor Facebook und Instagram, wo es nur SchülerVZ gab Einige werden jetzt sicher nostalgisch an, <laughs> an diese Phase zurückdenken, vielleicht auch ein bisschen verschämt. In dieser Szene ging es auf jeden Fall darum, wie in jeder anderen Szene auch, ein bestimmtes äußerliches Erscheinungsbild zu haben, ganz bestimmte Verhaltensmuster nach außen zu zeigen und eine ganz bestimmte Musik zu hören. Man machte dann halt sein Chor- und Emo-Ding, sich jeden Morgen die Haare zurecht, damit auch alles so schön sitzt, wie es sitzen soll, die passende Kleidung dazu, ging auf Konzerte. Viele neue Erfahrungen, die man vorher einfach nicht kannte. Und vor allem fühlte man sich anders und besonders dadurch. Die Haare wurden immer länger und man traf immer mehr neue Leute, die einem einen ganz anderen Eindruck von der Welt gaben, als den man kannte. Und auf einmal war man dann mehr Mettler mit Bandshirt und Tarnhose als Chorknabe und Emo. Und natürlich wollte man so sein wie seine großen Vorbilder aus irgendwelchen Bands. Natürlich meistens der Sänger, weil er die meiste Aufmerksamkeit bekam. Aber ich meine, wer ist mit 16 keine Aufmerksamkeitshure? Selbstverständlich lernte man dann auch ein Musikinstrument spielen und versuchte sein Glück in einer Band, um ein echter Musiker zu sein. Aber irgendwie reicht es trotzdem noch nicht ganz, so wie alle anderen zu sein und sich wie alle anderen zu verhalten. Und auf einmal war man eine ganz andere Mischung. Ein bisschen mehr Hippie. Individualist halt. Und jedes Mal dachte man, das ist es jetzt, so werde ich für immer sein. Es ist keine Phase. Aber irgendwie fehlte immer etwas. Und mit jeder neuen Veränderung der Rolle kam ein noch tieferes Bedürfnis, sich immer wieder neu erfinden zu wollen, weil es einem, mir, nicht das gab, was ich wollte mich verstanden zu fühlen, mich echt zu fühlen, sagen zu können, das bin ich. Das ging dann eine ganze Weile so weiter und ich versuchte dieses Gefühl in allen möglichen Rollen zu finden, Maske um Maske, um mich mit irgendetwas identifizieren zu können. Ich meine, die anderen schafften das ja auch irgendwie und schienen dabei auch noch glücklich. Aber irgendwann erkannte ich, dass mir dieses Gefühl nichts und niemand geben kann dass es diese eine Rolle, wo ich sagen kann, das bin ich, nicht gibt. Das Problem lag nicht an den Rollen, sondern darin, dass ich es auf einer tiefen Ebene nicht sein wollte. Die Unzufriedenheit zur Veränderung hatte eine ganz bestimmte Funktion. Und zwar den Glaubenssatz zu bestätigen, dass ich nicht gut genug bin. Egal was ich mache, dass ich es nicht verdient habe, glücklich zu sein. Hinter all den Rollen, die ich nach außen hin spielte, in all den Szenen und all den Maskeraden, wie ich mich kleidete und wie ich mich verhielt, spielte ich nur eine Rolle. Den Unverstandenen. Viele haben ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennen das Ganze überhaupt gar nicht, da sie schon sehr früh ganz bestimmte Rollen für sich akzeptiert haben oder einfach andere Probleme haben. Was auch immer man für eine Erfahrung gemacht hat, leider ist es so, dass nur sehr wenige Leute dazu kommen, eine Erkenntnis über den Grund ihrer Rolle zu haben und dadurch in ihrer Rolle bleiben und diese auch sehr ernst nehmen. Dies führt zu allen möglichen Problemen, gerade mit sich selbst wie in meiner Geschichte und vor allem auch, wie man andere Rollen beurteilt. Aber vor allem führt das dazu, dass man nicht merkt, dass man in dieser Rolle ist, um entweder einen psychisch-emotionalen Konflikt oder ein tiefes Bedürfnis zu kompensieren. Was meine ich damit? Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu befriedigen, sich verstanden zu fühlen, das Gefühl von Kontrolle über sein Leben zu haben, sich besonders zu fühlen, etwas, was dem Leben Sinn und Bedeutung gibt. Unbewusste Glaubenssätze aus Kindertagen Ausdruck zu geben und diese zu bestätigen einen Platz in dieser Welt zu finden. In meiner Geschichte sind ja jetzt schon einige Rollen genannt worden. Deswegen möchte ich jetzt ein paar weitere übliche Rollen nennen und will, dass ihr einfach erstmal nur zuhört. Der Einfach halber werde ich auch nur die maskuline Form des Wortes benutzen. Denkt euch einfach den entsprechenden Artikel, wenn euch das wichtig ist. Also, spitzt die Ohren. Der Helfer der Alpha, der Moralist, der Professionelle, der Gewinnertyp, der Loser, der Businessmensch, der Erfolgreiche, der Perfektionist, der Rebell, der Kritiker, der Coole, der Bad Boy, die Prinzessin, der Player, der Nice Guy, das Opfer, der Besserwisser, der Verantwortliche der Mysteriöse, der Skeptiker, die Aufmerksamkeitshure, der Gutmensch, der Geheimnisvolle, der Nerd, der leidende Künstler, der Musiker oder der Rockstar der Guru, der Spirituelle, der Freigeist, der Veganer, der Öko, der Individualist, der Rationalist, der Philosoph, der Anarchist, der Punk, der Feminist, der Intellektuelle, der Zyniker, die starke Frau, der harte Typ, der Emotionale, die Diva, der Wahrheitssucher der Retter, der Hippie, der Pumper, der New Ager, der Idealist, der Schwule, der Heiler, der Klassenclown, der Deutsche, der Türke, der Amerikaner, der Hipster, der Alternative, das Mauerblümchen, der Held, das missverstandene Genie und irgendetwas dabei, mit dem du was anfangen kannst? Wenn ja, gut, dann wurdest du enttarnt. Wir haben hier jetzt natürlich nicht die Zeit, uns jede einzelne Rolle genau anzuschauen, aber gehört zu jeder Rolle ein ganz bestimmtes Verhalten, ganz bestimmte Glaubenssätze, ein äußerliches Erscheinungsbild, aber vor allem ganz gewisse Gefühle, die darunter liegen. Diejenigen, die in der jeweiligen Rolle sind, werden es ja am besten wissen. Und was ich jetzt machen möchte, ist dir einfach nur ein paar Fragen zu stellen, von denen ich glaube, dass sie sehr mächtige Fragen sind. Fragen, die dir dabei helfen können, deine Rolle zu reflektieren, um dich selbst ein bisschen mehr zu verstehen. Also, was hat dich dazu gebracht, dass du diese Rolle angenommen hast? Dass du jetzt so aussiehst, wie du aussiehst und das machst, was du machst? Geh zurück und schau dir an, wie anders dein Leben vor der Rolle war. War es am Anfang nicht komisch, diese neue Rolle zu spielen? Und trotzdem hast du weitergemacht und dann irgendwann vergessen, dass es komisch ist. Warum brauchst du diese Rolle? Welche Funktion bietet dir diese? Könntest du diese einfach so aufgeben? Wie würde dein Leben aussehen? Wer würdest du sein? Ich will hier jetzt nochmal betonen, was ich mit dieser Episode bezwecke. Ich will dich hier nicht am Ende dazu kriegen, dass du aufhörst, dich mit irgendwelchen Rollen zu identifizieren oder diese zu spielen. Rollen haben ihre Funktionen, wie wir gesehen haben. Sie erfüllen ihren Zweck. Und sie sind wesentlicher Teil unseres Selbstkonzeptes. Was ich will, ist, dass du die Absurdität daran erkennst. Diese Maskerade, die höchstwahrscheinlich daran liegt, dass du eine oder mehrere deiner Komplexe kaschieren oder ein tiefes Bedürfnis befriedigen möchtest. Einfach formuliert. Ich will, dass du aufhörst, dich so ernst zu nehmen. Und alles, was mit deiner Rolle einhergeht. Wenn du glaubst, dass du ein Opfer bist und solche Gedanken hast wie Warum passieren immer mir solche Sachen? Die ganze Welt ist immer gegen mich. Am Ende gehen immer alle von mir weg. Dann musst du das nicht so ernst nehmen. Wenn du der Alpha bist und glaubst, ich bin der Geilste und Beste, extrem sozial dominant, immer der Fokus der Aufmerksamkeit in jeder Gruppe, dir die Frauen einfach so hinterherfliegen, ohne zu wissen, dass du diese Leere in dir füllen möchtest, dann musst du das nicht so ernst nehmen. Wenn du von dir glaubst, dass du der gestandene Businessmensch bist, dir auf deinen Erfolg und deinen Status etwas einbildest und glaubst, ich habe es geschafft im Leben, dann musst du das nicht so ernst nehmen. Wenn du der Nice Guy bist, zu der ganzen Welt der liebste Mensch, es dich innerlich aber zerreißt, weil es am Ende immer heißt, er war sehr nett, aber, dann musst du das nicht so ernst nehmen. Und wenn du denkst und glaubst, dass du besonders und individuell bist, dann musst du das nicht so ernst nehmen. Ich kann dir versichern, dass du das nicht bist, auch wenn du dir allergrößte Mühe gibst, so zu sein. Ich werde unten in der Infobox noch ein paar weitere Fragen formulieren, die du zur Reflexion verwenden kannst, wenn du das möchtest. Beantworte diese einfach so ehrlich und ausführlich wie möglich und wie gesagt, die sind nur für dich, du musst sie niemandem zeigen und vor allem nicht mir. Ich kann dich auch nur ermuntern, diese Fragen zu beantworten. Denn liegt darin ganz oft das Problem, dass sich Leute nur theoretisch mit irgendetwas auseinandersetzen. Entweder klingt das schön, was man da hört, oder der Sprecher hat eine ganz angenehme und schöne Stimme. Aber nur Theorie führt am Ende zu Misere und Selbstzerstörung. Du hast danach ganz viel Wissen, falls du das alles merken kannst, bist aber nicht in der Lage dazu, das zu leben. Du verkörperst das einfach nicht. Deswegen, ehre die Theorie, indem du sie praktizierst. Mit diesen Worten also verabschiede ich mich für heute. Viel Spaß beim Schreiben, danke fürs Einschalten, vergesst nicht, mich zu abonnieren und mir einen Daumen dazu lassen für meine Arbeit. Wir sehen uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.